एवरीबडी दिस इज ब्रजेश और आप देख रहे हैं सी ए बी इन्फॉर्मेंट्री क्या हाईकोर्ट को बिना स्पीकिंग ऑर्डर पास किए हुए रिट पिटीशन को डिसमिस करने का अधिकार है कमेंट करके बताइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें division bench of high court of Bombay has dismissed the writ petition in which the SSC challenged the reopening of the assessment and reassessment proceeding without passing a speaking order. The bench of Justice M.R. Shah and Justice B.V. Nagarathna of the Honorable Supreme Court, after going through the respective orders passed by the High Court dismissing the writ petitions, observed that the said order are cryptic, non-speaking and non-reasoned orders. This is very important observation by Supreme Court on High Court dismissing the writ petition without passing the speaking order, the apex court observed that from the writ petitions produced before Supreme Court, it appears that the reopening of the assessment under section 148 of the Income Tax Act has been challenged on a number of grounds. None of the grounds raised in the writ petition have been dealt with or considered by the High Court on merit. Supreme Court observed there is uh, no discussion at all on any of the grounds raised in the writ petitions. The division bench of the High Court has dismissed the writ petitions in a most casual manner which is unsustainable. ये कहने के अलावा कि हम रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं except stating that we are not inclined to entertain writ petition Nothing further has been stated by the High Court giving reasons for the disinclination to entertain the writ petitions. जिस तरीके से हाई कोर्ट ने रिट पिटिशंस का निपटारा किया है द मैनर इन विच The high court has dealt with and disposed of the writ petitions without passing any speaking or reasoned order is not appreciated by this court, the Supreme Court held. इस न्यायालय द्वारा आदेश की सराहना नहीं की जाती है supreme court held this is very important जब रिट में कई मुद्दे या आधार उठाए जाते हैं तब याचिकाओं से निपटने के लिए अदालत पर एक संकट आदेश पारित करने के लिए कर्तव्य डाला गया था when a number of issues और ground were raised in the writ petition it was the duty casted upon the court to deal with the same and then after to pass a reason order जब संविधान उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है तब राहत देना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उपयुक्त मामलों में राहत दें और अदालतें विफल होंगी यदि विदाउट एडुकेट रीजंस राहत से इनकार किया जाता है तो कोर्ट्स अपना कर्तव्य निभाने में विफल हो रही होंगी when the constitution confers on the high courts the power to give relief, it becomes the duty of the courts to give such reliefs in appropriate cases, and the courts would be failing to perform their duty if relief is refused without adequate reason the supreme court held भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के अंदर शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को आवश्यकता थी स्वतंत्र रूप से विचार करने के बाद कि क्या रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट का प्रश्न एक रिट में उठाया जा सकता है और यदि हां तो क्या वो उचित था या नहीं the high courts in exercise of power under Article 226 of the Constitution of India was required to have independently considered whether the question of reopening of the assessment could be raised in a writ petition and if so, whether it was justified or not. Supreme Court held. Earlier, it was observed by Supreme Court that an order bereft of reasoning causes prejudice to the parties because it deprives them to know the reasons as to why one party has won and other has lost. Recently, एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया और माना गया कि reasons constitute the soul of न्यायिक जजमेंट और जजेस अपने निर्णय में कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये जुडिशियल प्रोसेस की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि quality of justice brings legitimacy to the judiciary In a recent judgment, it was observed and held by the Supreme Court that the reasons constitute the soul of judicial decision and how judges communicate in their judgment is a defining characteristic of judicial process since quality of justice brings legitimacy to the judiciary. Very important observation by the Supreme Court. Supreme Court ne note kiya ki aadesh tarkihin hai kyunki partiyon dwara diverse grounds were urged or raised jinhe पहली बार में उच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाना चाहिए था or a clear finding was required to be recorded upon analyzing the relevant document. Supreme Court noted that the orders are bereft of reasoning as diverse grounds were urged or raised by the parties which ought to have been examined by the High Court in the first place and a clear finding was required to be recorded upon analyzing the relevant documents. Very important principle is propounded by the Supreme Court for future. Supreme Court remanded the matter to the High Court for deciding the writ petitions afresh on merit. This was decided by Supreme Court in the case of Vishal Ashwin Patel versus ACID in civil appeal numbers 2201 to 2203 of 2022 on March 28, 2022. ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा कमेंट करके जरूर बताइए तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिए आपको लगता है कि यह इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B एनफोवेंट्री पर तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों अब हम और आप मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए बाय